Euskal Administrazioetan dagoen egoera penagarria da benetan eta arduratzekoa. Benbeinokotasun tasak oso altuak dira, ez dira onargarriak, e, horrela esan zuen ere bere garaian Europako auzitegiak eta ikusten ari gara, oraindik orain ez dela ezerari planteatzen benbeinokotasun tasa altu horiek e, jaisteko. Aldi berean, milaka eta milaka lanpostu ezkutatu nahi dituzte gure agintariek. Osakidetza edo hezkuntza saian adibidez, milaka dira, bebineko egoera batean eta gainera, e, lanpostuen zerrendan existitzen ez diren lanpostuetan lanean dauden langileak. Lanzamak eta bitarteko faltak nabarmentzekoak dira ere. Hori guztia, Eusko Jaularitzaren ardura da. Ez bakarrik, dealdi publikoak ditu ez dituelako, baizik eta azken finean, zerbitzu publikoak ahultzeko e, e, estrategia baten e, konplize hutsa delako. Horregatik, guk esaten dugu, salbuespen egora bat gaude, salbuespen neurriak behar ditugu. Horretarako, lege propioa behar beharrezkoa da, lege propio horrek tresna ezberdinak jaso ditzan, gerora, negozazio kolektiboan sindikatu eta e, agintarien artean e, negoziatzeko. Momentuz, Eusko Jaldaritzak mailaren gainean jartzen dituen neurriak ez dira nahikoak kalera irtean margela, greba egin behar dugu eta horregatik deitzen dugu aprien hogeita birako grebara. Dela grebara!